Maksud iki lurus ora. Biasa wae. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan untuk peserta dengan nomor urut 11 dari Alfitro, waktu keberangkatan masih 3 menit lagi.